Cześć, Привет, jestem Dominik. а я Мария. Jesteśmy lalkarzami. Мгм. Nie mylić z lekarzami. Nie. I prowadzimy teatr Materia. Niedawno przyznano mi środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski na prowadzenie projektu, w ramach którego oglądacie ten film. Przygotowania zajęły nam sporo czasu i jeszcze się nie skończyły, ale już chcemy podzielić się z efektami naszej pracy. Cię wierno. Cię wierno. O, jak pewnie zauważyliście, Marii jest Rosjanką. Mhm. Mhm. A to jest bardzo ważne dla naszego projektu, w ramach którego na przykładzie naszej rodziny wielokulturowej chcemy pokazać Wam, jak my funkcjonujemy twórczo. Jak funkcjonujemy twórczo i co? A, jak się mieszają nasze kultury. Mhm. Fajnie czy nie fajnie? No zobaczymy. Zasady projektu są bardzo proste. Cztery razy w tygodniu. W poniedziałek, środę, piątek i niedzielę będziemy publikować co najmniej jeden filmik. W ogóle będzie ich dużo, dużo w najbliższych miesiącach. Oj, oj jak dużo. Oj. Oj. No, wymyślaliśmy tam, o, no nieważne. Nie martwcie się, wszystkie filmiki będą u nas w języku polskim i rosyjskim, ale my będziemy je wszystkie tłumaczyć. Musicie wybrać, nacisnąć klawisz C na swoim komputerze, albo wybrać opcję w prawym górnym rogu swojego, sw- ekranu swojego smartfona, wybrać w opcjach napisy. так, подожди, ты уже все рассказал, но не сказал самого главного. Как все-таки будет называться наш проект? A, Закулиска jej teatralni przyjaciele. Так, так, так, дорогие мои. Болтаете здесь, значит, про меня, а я не в курсе. Так, рассказывайте, что это вы здесь задумали? Что делаете-то? Ну, как-то что делаем? Мы здесь рассказываем про наш театральный проект. Что? Какой проект? Театральный? Хе, -хе. А где театр? Где сцена? Ну где, где, где, где зрители? Вы что, забыли, что ли, в какое время живете? Запрет на массовые мероприятия, вездесущие ограничения, не жизни, а карантин. Ну и ладно, что театры уже некоторые пооткрывались, меня-то из коробочки никто не выпускал. Эх, сижу в ней, света белого не вижу. Ну что за жизнь-то такая? а? No, ну, przecież są i inne możliwości kontaktu z widzami. XXI век. Есть, есть интернет. są komputery. Да не люблю я эти ваши интернеты. Я хочу, чтобы по-настоящему, чтобы вживую, как раньше, глаза в глаза, чтобы сердце хватало чтобы слезы лились. Эх. Але проект есть, już, jest już w toku. А, Środki zapłacili. А, так это, это что, это не бесплатно, что ли? О, ну в таком случае можно попробовать. Эм, так, так, э, значит, э, действуем по следующему плану. Э, я сейчас, я сейчас подумаю, подумаю, как все это организовать. так, так, так, так, так. О, о, о, о, о. Кажется, кажется, мысль пошла. О, кажется, гениальная. Так, вы пока здесь оставайтесь, а мне нужно идти вот это все записать. Все, пока, я пошла, пока. Но ну, zobaczymy, что там за кулиска wymyśli. А вы? Nie zapominajcie subskrybować nasz kanał i polecać go innym, za co z góry od razu będziemy Wam bardzo wdzięczni. A, jeszcze bardzo ważna rzecz. Komentujcie proszę i oceniajcie nasze filmiki, dawajcie tam porady, bo to też jest bardzo niezbędne dla naszego projektu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Paka!